hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है क्या सिखाऊंगा सिखाऊंगा आपको एक कंपाइलर प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में कंपाइलर नहीं बल्कि compile predefined function compile नाम से जी हां कंपाइल नाम से भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका यूज कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं इसको रन करवाते वक्त ही हम इसको सेव कर लेंगे तो यहां से com.py के नाम से इसको सेव कर लेता हूं ठीक है ये एंटर किया एंटर किया इसको सेव कर दिया जैसे ही सेव किया तो यहां पर ये आ गया एरर क्योंकि यहां पर हमने लिखा है a और यहां पर हम x को प्रिंट करवा रहे हैं तो यहां पर a ही हमें लिखना है और अब इसको रन करवाएंगे तो ये चल जाएगा प्रोग्राम हमारा तो ये देख सकते हैं 55 प्रिंट होकर आ रहा है हमारे सामने यहां पे प्रिंट तो हम 55 को ही करवा रहे हैं और यूज क्या किया हमने कंपाइल प्री डिफाइंड फंक्शन का ठीक है ओके